らしようこそずいぶん久しぶりねお連れさんもこれでハハハハ 何笑ってやんだよ嘘じゃないよ本当にこの人胃がんなんだぜほらじゃあお酒なんかをバだからお前ダメだってんだよエクセホあの人を見なさいこの人は胃がんという十字架をしちゃったキリストだまだムなじゃ胃がんで宣告されたらその瞬間から死んじまうところがこの人は違うんだその瞬間から生き始めたんだ え、そうでしょ